Vidím tě všude, jako kdyby slez z kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže všude kolem tolik tíže, bože cítím se jak zvíře moje chudé zlé a nechápavé srdce bože sevři si ho v ruce a učiň ho svým a každou hodinu a každou minutu ať jsem s tebou ať jsem s tebou a každou hodinu a každou minutu ať jsem s tebou Ať jsem s tebou, ať jsem jen s tebou Bože, kamkoliv ty kráčíš, ať se moje srdce tlačí Zvi mě k sobě, ať jen stojím na tvé skále, nejen v naplněném sále Nejsem nic víc, než tvůj dech a hrstka prachu Bez tebe bych žil jen napůl, bez smyslu, plný strachu, běžím ti vstříc tak jen vyrvi mi ten kámen, dej mi srdce, řekni amen, budu tvým. A každou Online Evil Konzerny a je úplně všechny a její orgány tolerují její represi.